Hai libertad en España? Rotundamente, sí. Hai democracia plena? Sí, pero con algunha sombra. O me referir á lei da amnistía do 15 de outubro de 1977, moi importante e demandada e reivindicada pola posición antifranquista, que ao final só tuvo como resultado ser o perfecto blindaxe para a dereita franquista e os seis e os seus herdeiros. A democracia ten que estar caracterizada pola transparencia. Non pode haber poderes invisíveis, <laughs> é dicir, ao exército, á iglesia, aos servicios secretos, á prensa comprada, e aquí non houbo ruptura. Van a ser as cortes legislativas as que usurpen a función das Cortes Constituintes. Eu considero que non hai unha transición, é unha transacción. Non se cuestiona o da monarquía ou república. Os enquéritos feitos desde os anos 70 eh, sempre dan gañadora a república. No entanto, aquí nunca nos, nos, nos deron a posibilidade de, de de votar tal cousa. Chamanlle democracia e non o é. O é, o é, o é. Aquí ten moitas moi, moitos problemas esta democracia para ser unha democracia real. Parece que é unha partitocracia. O sea, hai dous partidos, hai máis, non? Pero a posibilidade real de dous partidos que se van alternando no poder...